Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara lock jaringan supaya jaringan tetap stabil <clears throat> yang pertama kita masuk ke panggilan ya. kita tulis bintang pagar bintang pagar 4636 pagar bintang pagar bintang lalu pilih informasi telepon satu jadi ketika SIM cardnya ada di yang telepon telepon satu maka kita pilih telepon satu kita lock jaringannya kita pilih jaringan apa yang kita inginkan LTE ada kalau jika LTE itu 4G kalau sudah only itu artinya kita lock jaringan H+. kalau GSM itu 2G S setelah saya pilih LTE only setelah itu kita kembali maka interlock adalah jaringan 4G terima kasih itu saja tutorial dari saya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan